さんこんにちは、えー、木下歌舞伎でございます、えー、それでは参ります、えー、金城天下という曲になってますどうぞ皆さん最後までお付き合いの方よろしくお願いしますそれでは参ります金城天下はっはっよー 火火火！ 吉の城さへ来てみや神んもまんまもようの の最高の天気のもと、えー、皆さん桜が綺麗でございますね、えー、美味しい食べ物、えー、そして楽しいご様子もまだまだございますどうぞ皆さん今日は最後までこの桜フェスティバルどうぞ楽しんでいってくださいよろしく 腰で踊りましょう笑顔咲いて花となります夕汗見せるわもうかがぶきだよ言っとるよ言っとるよ言っとるよ言っとるよ言っとるよ言っとるよ言っとるよ言っとるよ れよっとれよっとれよとせろ腰の来てみやじんなもばんばもよなるこりょてによ たち農家お隣真岡市よりやってまいりました、えー、今日はですねこの真岡という地名をですね、えー、覚えていってもらってですねぜひとも今度ですね、えー、私たちの真岡市にも、え遊びに来てくださいどうぞ皆さんお待ちしております 踊りましょう笑顔咲いて花となりますよ お待ちしておりますありがとうございましたはいありがとうございます桜賞は誰の手にどの大黒様にどの大黒様この大黒様おめでとうございます